රාශි චක්‍රයේ දෙවන රාශිය ලග්නාධිපති ශුක්‍ර හෙවත් සිකුරු ග්‍රහයා වූ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ උදා වූ ජුනි මාසේ මේ වසරේ පළවෙනි මාස 6 අන්තිම මාසය කියන්නේ වසරේ අඩක් ගෙවෙන්න යන මාසය කොහොමද කියලා තමයි අපි මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අද දවසේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕන ඇති. දැන් නම් ඔබ පසුගිය කාලය යන පොඩි පසු විපරමක යෙදෙන්න අවස්ථාව තමයි එදා තිබෙන්නේ. මොකද ඔබට දැන් ඉදිරිය ගැන මන අවබෝධයක් දැනුමක් ඇතිවේවි ඔබ අතීතය මෙම පහුගිය මෑත අතීතය පහුගේ මාස දෙක තුනට හැරල බැලුවොත්. එය ඔබට ඉදිරි කාලය යහපත්ත සාර්ථකත්වය ළඟාවෙන්න ලොකු රුකුලක් වෙයි ඔබ ඒදේ සැල අර අතීතය ගැන පාඩන් අරන් ඉදිරිිය සැලසුමක් හැදත් එහෙනම් මුලින්මවන් කියන්නම් මේ සැලසුමක් අවශ්‍යයි ජීවිතයට ඒක ඔබගේ ලග්නේ කුමක් වුණත් සැලසුමක් අවශ්‍යයි. මාසෙන් මාස සැලසුම් කරන් ජීවිතය ගෙවන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ අතිශයම සාර්ථක වේවි. ඉතින් එහෙම කියලා අපි බලමු මේ වෙලාවේ කොහොමද ඔබගේ මේ ජ්‍යොතිෂමය ආකාරයෙන් මේ මාසය ගෙවෙන්නේ කියලා. ඔබගේ ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහයා මේ වෙලාවේ දොළොස් වෙන්නේ රාහු ගායා සමඟ සංයෝග වෙලා ඉන්නවා. ඔබගේ ලග්නභාවයේ කියව හෙවත් පළමු වෙන්නේ රවි බුදු සමග සංයෝග වෙනවා. ඒත් එක්කම 11 වෙන්නේ. කුජ ග්‍රහය ගුරු ග්‍රහය සමග සංයෝග වෙනවා. තෙවැන්නේ චන්ද්‍රයත් ඉද්දි. හය වෙන්නේ කේතු ග්‍රහයා තැම්පත් වෙලා ඉන්නවා. මේ මාසේ ආරම්භයේදී ඔන්න ඔහොම ග්‍රහ ගෝචරයක් තමයි තියෙන්නේ. යදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මුලින්ම මම කියන්න මේ විශේෂයෙන් මේ මගේ ලග්නපලා බල අහන අය දන්නවා මගේ ලග්නපලා ටිකක් දීර්ඝ ලෙස විස්තර කිරීමක් තියෙනවා. මේ සමහරුන්ට හරියන්න කාලය ගෙවනවා ඩේට වැඩිපුර වැය වෙනවා ඔන්න ඔය කාරණාවට දෝෂාරෝපට එල්ල වෙන ඉතින් නමුත් මේක මගේ ක්‍රමවේදේ මොකද මේ ආවට ගියාට බොරුවට ඔබට සුබ සුබ සුබයි සුබයි සුබයි සුබයි කියලා දේවල් කියලා අසුබනං හිත කැඩෙන විදිහට අසුබ කියලා මේක ඉවරයක් කරලා දාන්න මට උවමනාවක් නැහැ දෙන්නද තුන් දෙනාද මගේ ලග්න පලාපල අහන්නේ ඔබට මේ ගැන අවබෝධයක් එක්ක මේ ජෝතිෂ්‍ය විෂය කාරණා ඔබට අදාළ නැහැනේ. අදාළ නැහැ කියන්නේ ඔබට ඒ ගැන දැනුමක් නැහැ. එහෙනම් ඒ තුළ වෙන දේ, ඒ දේ විසඳ ගන්න ආකාරය, පාලනය වෙන ආකාරය ටිකක් පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක යන්න ඕනේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මිනිත්තු 20ක් 25ක් යනවා මේක ලග්නයක් සඳහා. ඉතින් එය මෙහෙම ලක්ෂ 6ක් 10ක් අතර මගේ මේ ලග්න පලාපල අහනවා පහුගිය කාල සීමාව තුලත්. එතනින් ඔය දෙතුන් දෙනෙක්ගේ චෝදනා එල්ලුණත් අනිත් අය මේ අගය කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබට මගේ මේ කාලය ගැටලුවන්න අහන්න එපා හැබැයි ඔබට මාගේ මේක වටනාකමත් තියෙනනම් දිගට මහන්න කීප වතාවක් අහන්න විටෙන් විට හරි මේ කාලය යොදාගෙන මේ අහන්න විශේෂ මුලින්ම කිව්ව මේ චෝදනා නිසා ඒත් එක්කම මේ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ සුබ ගැන විතරක් කියන්න කියලා ඔබ නිකන් අර හිත සන්තෝෂ කරන්න අවශ්‍ය කාරණා නෙමෙයි අසුබ වැඩිපුර කියන්නේ අසුබයි මේ උලුප්පලා පෙන්වන්නේ පෙන්වන්නේ ඒ අසුබ දේවලුත් ඔබ දැනගෙන ඉදිරියට වෙන දින දැනගෙන ඔබ සුබ කරගන්න වැස්සක් එනක දැනගත ඔබ කුඩයක් කරයන්න පුළුවන් එන ඔබ නොතම යන්න පුළුවන් නොයවගේ කාරණාව නිසහෙන සුබදේවල් කොහොමත් වෙනවා සුබයි අසුබදේවලුත් අපි සුබ කරගන්න මේ ජෝතිෂය කියන්නේ අඳුර යන අයට දෙන ආලෝකයන් අන්න ජෝතිෂ නියම් ප්‍රයෝජන ගමු නැත්තම් අර සුබදේවල් අහලා ජොලිය ඉඳලා අසුබදේවල් වුණාම බයින්ඩ එපා එහෙමනම් ඇති කාල වෙලා ඒ වගේ දේවල්ට ගත්තා ඉතින් මේ වෙලාව ඔබට විශේෂයෙන් මේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට අර පහුගේ කාලසිමා තුබර බුද්ධිය නැතිකම බුද්ධිය බිඳුණු බව මෝඩකං කිරීම ටිකක් අඩුවෙන කාල සීමාවක් මොකද මේ පොඩ්ඩක් ඔබ මේ බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන වෙනට හැමදෙන් පාලනය කරන විශේෂම රැකයා කරන ස්ථාන තුළ අධික ලෙස කාර බහල වුණන ඔබ පහුගේ කාලසිමා තුළ ඉතින් මේ කාර බහුලත්තේ තරමක් දුරට අඩුවෙන කාලසිම මේ ජුනිමාසය උදායන් මොකද ඔබ අර විෂබලක් හිමියගේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා යමක් වැඩක් බාරගතොත් ඒක හරියටම කරලා මිසක් නවත්වන්න නැති ගතියක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ තුල හැමෝම ඔබට වැඩ පවරන්න ගත්තා. අන්තිර කරන එකට අර තැලෙන යකඩේ තලන උඩ පැනලා තලනවා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ හැමදේම ඔබ ලවා කරගන්න උත්සාහ කරා ඔබ රැකියාව නිසා තුල. අන්තිමට ඔබ මේ රැකියාව කටයුතු ගෙදර රංගෙලා ගෙදරත් කරනවා. නිදි මරන අන්තිමට ගෙදරත් ප්‍රශ්න. නොහොම කාලයන්නේ ගෙව්වේ. ඔන්න ඒ කාලෙන් යම්කිසි ආකාරයක විවේකයක් ලැබෙන කාල සීමාවක්. එය ඔබට තරමත්දුරට මානසිකවසේම ඔබේ කටයුතුවලටත් යහපතක් සිද්ධ කරාව මොකදර කරන්න දැනකට ඉක්ම ඉක්මනින් කරලා දැම දැන් ඔබට ඔන්න කාලය අරගෙන යහ හරිම විදිර වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඔබ හරිට වැඩ කරන්න මන් කෙනෙක් ඒ කතා දෙකක් නෑ ඉතින් මේ ඉතාමත් යහපසට කල්පනාකාරීව කරන්න පුළුවන් කාලසීමාව ඉතින් ඔබගේ අර අවිවේකී බව තරමත්දුරට අඩු වෙලා ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ තුළ ඔබගේ පොඩ්ඩක් මේ උද්දච්ච ගමනක් පාලනය කරගන්න වෙන ඔබ හැමදාම ඔබගේ මේ වචනය කියන වචනයෙන් පිටකරන උද්දච්චකම නිසා ගොඩක් පාඩු කරගත්තකෙන් ඉති ඒ තුළ ඔබ ගොඩක් පසු තැවුණු කෙනෙක් හැබැයි ඔබ පාඩන් ගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමේ අන්න ඔතන තියෙන ගැටලු අතීතයෙන් පාඩන් ගෙන ගන කෙනෙ මේ විෂභ ලක්්නමිය කියන්නේ මේ මේ මේ කාලයට විතරක් අනුගත වෙන කෙනෙක් ගැන අද ගැන අනුගත වෙන කෙනෙක් ඔබ හෙට ගැන ලොකෝට හිතන කෙනෙක් නෙමේ හන්න ඒක ටියක් වැරදි තත්ත්වයක් ඔබ මේ වචන භාවිතයට දෙපාරක් තුන් පාරක් නෙමෙයි දසවතාවක් සිතන්න වෘෂභ ලග්නමියෝ මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම මොකද ඔබට සැබවින්ම ඔබට හිතවතුන් මේ රැකියා ස්ථානය තුළ විශේෂයෙන්ම සතුරන් නිර්මාණය කර ගැනීම හැකියාව පෙන්වන කරනවා මේ ඔබගේ වචනය සහ මේ ක්‍රියාව කියන කාරණා තුළ පහුගේ කාල සීමාව තුළ ඔය දේවල් වැඩි යන්නේ නැත ඔබ කාර්ය බහුල වෙනවා දැන් මෙන්න පොඩක් නිවාඩු ලැබුණාම ඔන්න විවේචනය කරනවා වෙන කෙනෙක් එක්ක තව කෙනෙක් විවේචනය කරනවා ඊට පස්සේ ඒ කෙනා ගිහලා අර කෙනාට ඔබ විවේචනය කරා කියලා කියනවා ඔන්න දබර ගැටලු ගැටු. ඒ නිසා තමන්ට තමන් විතර තමන් හිතේ තියෙන දේ තමන්ට විතරක් කියන්න. තැන් තැන් වල ගිහින් කියලා අන්තිමට කිව්වටත් වඩා කිලෝ එකක දේ කිලෝ 20 30ක් වෙලා තමයි එතනට යන්නේ. 50ක් 100ක් වෙලා එතනට යන්නේ. අන්න ඒක නිසා රැකියා කරන ස්ථාන තුළ විශේෂයෙන්ම ඒත් එක්කම හැමතැනදීම ඔබගේ වචනය සහ ඔබගේ බුද්ධිය මෙහෙවන්න. වචනයට කලින් දෙපුමතාවක් හිතන බුද්ධියෙන් වැඩ කරන්න. ඒත් එකම ඔබ පොඩක් මේ කාලසිමට පොට කාපටි වෙන තරහ වෙන්න පාකිවට ඔබ කාපටි ඔබ මේ හැම පැත්තම පාල බැලස් කරන උත්සා කරන මං ඉස්සලගේ පොකාරණ මෙතට තනුගත වෙන බැලස් කරන උත්සා කල ඔබ මේ පැත්තට ඔබ තමා මගේ ඉන්න හොඳම කෙනා කියන අනිත් පැතර කියලා කියන විශේෂම අපි සම්බන්ධතා ආදරය කෙනස කාරණාවදී අපි කතා කරමු විශේෂයෙන් මේ රැකියා කරන ස්ථාන තුලත් එහෙම ඔබ පොඩ්ඩක් අර කපටිකමින් වැඩක් කර වැඩ කරගෙන උත්සාහ කරන මේ ඔබගේ විශේෂයෙන් මේ රැකියා කරන ස්ථාන උසස් නිලධාරීන්ට ඔබ පොඩ්ඩක් ඕනට වඩා අර හොඳ හිතලකම තමන්ගේ හිතවත්කම පෙන්නලා යමක් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒනම් එතරම්ම සාර්ථක වෙන්න මොකද ඒ තුළ ඔබට අර පාඩුවක් මිසක් ලාභයක් වෙන්නේ. හැබැයි ඔබට මේ වෙලාවේ රැකියා කරන ස්ථාන තුළ හරි පාරෙන් උසස් වීම වලට යන්න පුළුවන්. හරි පාරෙන් ඔබට වැඩිපුර පඩියක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි පාරෙන් අලුත් රැකියාවකට හිටියටලා උසස් රැකියාවට යන්න පුළුවන්. අන්න. ඒ දෙයට උත්සාහ කරන මේ වෙලාවේ ට පෞගගේ කාලසිම්ම තුළ ඇනහිටිච්ච ඔබ මේ මේ රැකියාවේ මේ උසස්වීම රැකියාව සඳහා කරඟපු අධ්‍යාපන කටයුතු හෝ ඒවා පරිබාහිර විෂයකටතුව ඒවා ඔන්න නැවත පණ දෙන්න. ඒවට ඉගෙන ගන්නන එහෙමයි රැකියාවට වශය විභාගල් ඇදරන්න ඒවට ඒවට යොමුවෙන්න මේ කාලසිමතුළ මොකද විශපලක්නමියන්ට ඒ පැත්තෙන් ඉතාමත්ම යහපත් අතිශයම මේ රැකයා කරස්ථන උසස්වීම් ලැබීමේදී හැකියාව ලැබෙන එතක ඔබ කරන කටයුතුලදී හැම තැනදීම රැකයා ගන්න ස්ථාන විශේෂයෙන්ම ඔබට නායකත්වය ලැබෙන යමක් ඔබට ඔබට යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් බාර දුනොත් ඒ ව්‍යාපෘතියේ ඉහළ තැන ඔබට ලැබෙනවා ඔබ යටතේ වැඩ කරනවා අන්න එතනදී ඔබ ඔබගේ නායකත්වයේ උපරිම පෙන්වන්න ඕන අන්න එතනදී ඔබ තැන් තැන් වල අර කියපු විදිහ ආකාර එක එකනත් එක එක කතා කිය කිය අන්න ඔබට ඔබගේ ලොකුම පෙන්න පෙන්න ගියොත් වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ඔබ සැලසුමක් හදන්න ඔබ මෙහෙයවන්නෙක් වෙන්න ඔබ ඔබගේ යටතින්නයට හරියටම කටයුතු පවරන්න ඔබ මේටික කරන්න ඔබ මේටික් කරන ම මේටික් කරන්න ඔන්න අපිට පස් එකතු වෙලා මෙහෙම කරු කාලය කළමනා කරගම කරණය කරගම අපි මෙන්න මේ කාල සිමතුල අපි මේ ඉවරයක් කරු මෙන්න මේ මේ කාල සිමතුල අපි මේ ඉවරයක් කරමු අන්න ඔය වගේ දේවල් එක්ක ඔබගේ නාකත්ය මේ ලක්ෂණ පෙන්න්න ඔබගේ හැකියාව ඔන්න මේලා පෙන්න්න හොඳ වෙලා කන්න ඒක නිසා ඔය දේවල් සියල්ල ඉහල ඉඳන් ඔබගේ ඉහළ දරින් බලගින් ඔන්න ඔබගේ දක්ෂතාව පෙන්න්නපු ගමන් ඔන්න ඔවුන්ට ඔබ ගැන පැහැදීමක් ඇතිවෙනවා ඔන්න ඔබට උසස්වීමල් ලැබෙන ඔන්න ඔබට පඩි වැඩවීමල් ලැබෙනවා මෙය වෙනස් ආකාරය දෙයක් මේක ඔබගේ මනස පාලනය කරගෙන ඔබේ වචනය අර ඔබේ උද්දච්චකම අඩු කරගන්න අර ඔබ කතාව අඩු කරගන්න වැඩ පෙන්න්න මේලා වැඩ පෙන්නුවත් උඩටම යන්න පළමක සීජයට අසුවමට යහපත් අර විස්ස තුළ තියෙන චුඩි චුඩි දේවල වෙනස් කරගන්න පුළ මානසිකත් ඒකක් ගතවෙන තමන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දේවල්ල මේ තියෙන්නේ ඉතින් එහෙනම් ඇයි අපරාධ මේ ඔබගේ ජීවිතයට වැදගත්ම කාලයක් නැති කරගන්නේ? මේ ඊටමත් යහපත් කාලයක් ඔබට. මේ පහුගිය කාලෙක එක ඉදිරි වසර දෙක හා මාස තුන ඔබට අතිශයම යහපත් මේ සුළු සුළු සුළු සුළු කාරණා ටික නැති කරගත්තොත්. එහෙනම් මේ සුළු දේවල් උලුප්පල වැඩිපුර පෙන්වුවේ කේන්ති ගන්න නෙමේ ඔබට ඒ සුළු දෙවල් හදාගන්න. සමහරුන්ට කේන්ති යනවා. මට අර කියන පුළුවන් හොඳ මේකෙන් කියලා තමයි බයින්නේ. නමුත් ඒ ඔබේ මුක්දකම අන්න ඔබගේ වැරද වැරද්ද පිළිගන්න අන්න තමන්ගේ වැරද්ද පේෙන් නැතිකමනි දැන් ආයාය ඔබට මේ නිදහස ලැබෙන් ලැබෙන් ඔබ කරන්නේ වැඩිපුරම මේ අර තමන්ට යහාව තමන්ට හිතවත්තට ඇහුම්කන් නොදී මන්න ඒ නැති කරගන්න ඒ නැති කරගත්තොත් මේ සීයට සීයම් ඔබගේ ජීවිතයේ සාර්ථකම සහ යහපත්ම සතුරු දායකම කාලය කිව්වොත් වඩා නිවැරදි විශේෂ මේ මාසය ඔබ ලොකු පෙරලියක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ඔබ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කාරණා කරන කාරණාවල නිරත වෙන වෘෂභ ලග්න හිමියෙන්න. ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ අතිශයම වෙනස් විදි අත්දැකීමට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ ඔබට මේ ලාභ ලැබෙනවා එකපාර පාඩු වෙනවා අන් ආය ලාභයක් ලැබෙනවා පාඩු වෙනවා නැත්තම් මග ඇරෙනවා. ඔබ මේ වෙනසලක් කරනවා ඔබට ඒක ඇරලා තියෙනට වහලා තියන්න සිද්ධ වුණේ කාල සීමාව තුළ. මේ ආවට තියෙන සියලු වෙනසල් අතිශයෙන්ම ලාභ ලබන කාලයක ඔබට ලාබ ලබන්න පුළුවන්කම තිබත් එක්කෝ අසනීපෝ හරස් වුණා එක්කෝ යම් කිසි ආකාරයෙන් වෙන පරිබාහිර කාරණා හුඩ හෝ ඔබට ඒවා කරගන්න බැරූ කියා. එහෙම නේද? එහෙමනම් මෙන්න මේ කාලසීම තුළ අලුතෙන් ඔන්න අලු ගසා දාලා නැගිටින්න පුළුවන් මේ වෘෂභ ලග්නෙ මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ කාලසීමා තුළ. මොකද මේ ව්‍යාපාරිකයන් තමයි මේ කාලේ හොඳම. මේ මේ ඉදිරි වසර දෙක තුන අකාලය ඉතාමත් යහපත් ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා රැකියා කරන කෙනෙක් හෝ වේවා ව්‍යාපාරයකටත් අතිරේකව යොමුවෙන්න පුළුවන් මේ කාලය ඔබ අතිශයම විශේෂම මේ රටට විදේශ විනිවේ ගෙනත් දෙන ව්‍යාපාර එහමත්තතා විදෙස් ගතවෙන්න බලන් ඉන්නවනම් ඊටත් වඩා යහපත් ව්‍යාපාර තුළින් විදේශයන් හරහා ගණුදෙනු කරන අයට මේ ඉතාමඳ මේ විශේෂම මේ මැනික් පතලාශ්‍රිත ව්‍යාපාරිකයෝ ඒ වගේම දැන්නම් මේ ලෝකය මේ එක මිටකට ගන්න පුළුවන් තරම් මේ විශ්ව ගම්මානය නිර්මාණ වෙලා ඉවරන මේ අන්තර්ජාලය කියන කාරණාවත් ඔස්සේ මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එහෙනම් දැන් ඉගෙන ගන්න මේවා කරන මේ කරන ක්‍රමවේද තියෙන අපේ රටේ නිසි ක්‍රමවේදයක් නැතිකම ඔන්න අධ්‍යාපනය කියන අධ්‍යාපනය ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕන කියන කාරණාව මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රම මේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල නැති එක තමයි මේ රට ගොඩාක්ම මේ தත්ත්වය මේ ඉරණමත් වෙන හේතුනේ. ඒ දේවල් අපි කතා නොකරමු. මොකද හේතු කතා නොකරත් බෑ. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මේ වෙලාවේ මාතෘකාවක් වෙන්න ඕනේ අපිට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරන එක. මොකද මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රමම තියෙනවා මේ බොරුවට මේ රජ්‍ය රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැමදෙනාම මේ උසස් අධ්‍යාපන දෙතන වැඩක් තියනවාද මේ රට? මේ රටට විටට කොච්චර ක්‍රමවේද තියෙනවද? මේ ක්‍රමවේද දැනුවත් නෑ අපේ තරුණ විභාගය. මේ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළට ගියාම මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ දැනුම යොදාගෙන පුළුවන් අපිට මේ රටට විදේශ විනිමය ගේන්න. ඉතින් ඒ දේවල් ප්‍රායෝගිකව හැබැයි ඔබට පුළුවන් හොයන්න. අපිට වෙන කෙනෙක් කියල දෙනම් බලා හිටියොත්නම් මේ අපේ මේ සිද්ධ වෙන්න එන වෘෂපලබ්ඩ හිමියෝ විශේෂම හොයන්න කොහොමද මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හෝ නැත්තම් විදේශ රටවල් සමඟ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ක්‍රමවේද ඕන තරන් තියෙන මේ වෘතිය ගම ගැන හොයන් මේ අන්තර්ජාලය තුළින් හොයන්න පුලන් නැත්තම් මේ ඒවටම සම්බන්ධච ආයතනය ඒවට ගිලා හොයලා ඔන්න විදේශයක් සමඟ ඔබගේ ව්‍යාපාරය කරන මෙහි තියෙන ඉදලක් කොස්සක් ඉරට්ටක් හරිකමෙන් නෑ යවන ක්‍රමවේදයක් හොයන්න අද රටේ අපි නොහිතන දේවල් අපි මේ හකදාන දේවල් කොච්චර පිටට ඇවලා කෝටි ගන හම්බ කරනවද ගෙන ගොඩ දෙනෙත් දන්න අන්න උෂභලක්නම යන මේ කාලය ඒ වගේ දේවල් හොයලා ඒ තරම් ව්‍යාපාරවලින් මේ සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකතර පත්වෙන්න ඔබත් සම රටත් සාර්ථ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තදබල ලෙස තියෙන නිසයි මේ පුළ පුලාමකිවේ විශේෂයෙන්ම සැලකිරමත් එන්නේ ව්‍යාපාරසම්බඳ මේ අපි හැමදාම ගන්න එහා පැත්තකදර එකා අම කඩයක් දැමොත් අපිත් අම කඩයක් දානවන්නේ ඒක බිස්නස් වල තියෙන නේද අපිත් අම දානවා කියන ඔන්න ඔය පුහු මානසිකත්වයෙන් දැම්මිදෙමු. අපි මේ ගමේ අපේ රටේ ගමේ මේ පොඩ්ජි පුංචි ගෙවල් කීපයකට විතරක් සීමච්ච ව්‍යාපාරවලට යනට වඩා අපි මුල් ලෝකයේ මල්ලන්න උත්සා කරමු. ඉස්සර මේ දේවල් අමාරුයි. දැන් මේවා හරි සරලයි. එන හොයන්න. ඒ අතිශයම සාර්ථකයි. අපි මේ channel එක යනත් කියමු. ඒ සම්බන්ධයෙන් පුංචි පුංචි කාරණා ටිකක් වීඩියෝ කීපයක් පළ කරන්න කියලා. එතකොට ඔබට තවත් දේවල් හොයන්න පුළුවන්. හොයන්න හොයවුවොත් හම්බ වෙනවා. ජයග්‍රහණය නියතයි. අධ්‍යාපනය කියන කාරණගෙන කතාකරොත් අතිශයෙන්ම යහපත් මේ කාල සීමාව තුළ මේ බුෂප් ලග් හිමි අධ්‍යාපනය නිරත වෙන දරු දැරියන්ට නම් ඉතාමත්ම හොඳ කාලයක් ඉඳන් මේ ඔගලවල් විභාග ලියන අයට බය නැතුව ගිහින් ඉඳගෙන මනස එක තැනක තියන් කරන්න ඔබ මේ කලබලවීම නවත්තන්න කලබලවීම තම අපිට තියෙන ගැටලුව මේ කලබල නැතුව ඔබ හිත එක තැනක තියන් හොඳට කියවන්න ඔබ අන්තිමට මේ කියවල තේරුම් ගත දෙන මේ උත්තරේ තියෙන්නේගෙන නොවගේ ප්‍රශ්න නිසා ඔබට පසුතැවි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් අරන් දෙතුන් වතාවක් හරි තේරුම් ගන්න කියවල. කාලය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අත ඔබට අර කලබල වෙලා වරද්ද කරන වඩා හිමීට ලියලා කරගන්න ටික ඇති. අන්න ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න උත්තර ලියන්න. මොකද ඔබට අතිශයෙන්ම මේ මේ කාල සීමා තුළ ඔබට අධ්‍යාපනයේ සුබ විශේෂ විශේෂයෙන්ම මේ විභාග වලට පෙනහින්නට මේ කාල සීමාව තුළ මේ අපි මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය තරන්න වෙනත් වෙනත් විෂය විභාගවල මෙනෙහිට ඕන දරුවෝ හෝ ඒවා වැඩිහිටියෝ ඒවා මේ කාලසම තුළ අතිශයම ජයග්‍රහණ ඇත් කරන ප්‍රවිශයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනීටින් ඉන්නවන ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණය ඔබට යහපත් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීම හැකියාව පෙන්නුම් කරනවා ඒත් එක්කම ඔබ විදේශගතව අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරතෙන්න ඉන්නවා මේෂ ලග්නමින කිව්වා වෘෂභ ලග්නමිනත් මේ කාලේ හොඳයි උත්සාහ කරන්න එන එළිය කියලා බාර දෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ උත්සාහ කරන්න ඔබට පුළුවන් ඒ කාරණා වලින් සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න. විදෙස්ගත වෙලා ඉන්න ෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ කාල සීමාව තුළ ඔබගේ මේ රැකියාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න හෝ නැත්නම් ඔබ මේ දැනට කරන රැකියාවට වෙනස් يعني අමතරව අතිරේක අපි කියන part time job එකක් අතිරේක රැකියාවක් කිරීමේ හැකියාවක් මේ කාල සීමාව තුළ දෙනවා. ඒකෙන්ද ඔබට මේ ආදායම් තත්ත්වය සෑහෙන යහපත් කරගන්න පුළුවන් මේ කාල සීමාව තුළ. ඔබට මේ දැන් ඒ විදේශගත වෙලා ඉන්නකටත් ඔබගේ පඩිය වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නව නැත්නම් තව රැකියාවකින් තවත් ආකාරයක පඩිය ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ කාල සීමාව තුළ ගොඩක් විදේශගත ඉන්න අය පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න අය ඒ රටවලට ගෙන්නා ගැනීම තුළ ආදායම් උපයන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල්නේ. යහපත් දේවල් ඔබට ආදායම් ඉපෙම හැකිය ඇතන එක මේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණා මැදදී දැම්මට සමාවෙන්න මොකද මගහැරුණ නිසා කිව්වේ. ඒත් එක්කම මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය නිරත වෙන අයට හොඳයි ප්‍රායෝගික දේවල් ඔස්සේ ජයග්‍රහණයක් කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. ඉතින් ඒක නිසා විශෂයෙන්ම හැම්වෙලේම ඔබ දැන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ දැන් අපි වෙනත් රටවල්වල මිනිස්සු දියුණුනේ කොහොමද අපි එක රරසාවක් කරා ආවා ගෙදර හිටිය දවස ගෙව්වා ඔන්න ආය පහුවෙන්ද ගියා නෑ ගොඩක් අය දියුණු රටවල කරන්න මොකක්ද රැකියා දෙකක් හෝ තුනක් කරනවා එහෙම නැත්නම් අතිරේක ව්‍යාපාරයක් හරි කරනවා අන්න ඒ ක්‍රමය තුළින් තමයි දියුණුව නැත්තම් මෙතනදී මේ අමුතු රහසක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ දියුණුව තුළ. මේ පාලකයා කියන කාරණාවලත් ගැටලු තියෙනවා. නමුත් පාලකයාව හදන්න කලින් අපි හැදෙමු. එතකොට ඉබේම පාලකයා වෙනස් වෙයි හැදේ. මෙතනද වෙලා දෙන්නේ ඒක නෙමෙයි අපි පාලකයෝ පත් කරගන්නේ මොනවටද? අපි පාලන පත් කරන්නේ අපිට රස්සාවක් ගන්න. නැත්තම් ගියක් ගන්න, ඉඩමක් ගන්න, අනු පුද්ගලික කාරණාවලදී. ඒවා අපි සපය ගන්න ඕන දේවල්. අපි ඒවා සපය ගන්න හරි විදිහට අපි උනන්දු වුණොත් හරි කාරණාවට අවශ්‍ය කරන නායකයයි. මේ වේලාවේ කියන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. නමුත් අර උත්සාහය ගැන තමන් තමන්ගේ දේ කරගන්න ඕන කියන දේ වැඩිපුර පෙන්න තමයි ඔය වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ කාලසීමාව තුළ ඒ පැත්තේ යහපත් ඒක නිසා ඔබ මේ පොළොඹන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒත් එකම පවුල් ජීවිතය රැකිය ආදරය මෙතැන විශෂම විෂපලක් මෙට කියන්න ඕන මේ පෞද් පවුල් ජීවිතය තුළ තියෙන ආදරය දෙම විශේෂ විවාහයලයින්නයට පවුල් ජීවිතය තුළ ගිය ආදරය නෙමේ මේ පවුල් ජීවිතය ආදරය දෙකක් වෙන කාලයක් මේ සීමාව පවුල් ජීවිතය තුළ ඉන්න කෙනන මේ පිටින් කෙනෙක්ට ඔබට ආදරය කරන ඔබ ඒ පැත්තර යොමුෙන කාල සීමාව ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒකයි මම මේක පොඩ්ඩක් මේ උපහසාත්මව කියන උත්සා කරන්න මම මේ කියන උත්සා කරන්නේ ඔබ විවාහකනම් පවුල ආදර එකක් විය යුතුයි. නමුත් සමහරයගේ ජීවිත කතාවල් තුළ එය වෙනසක් වෙන බලක නිසා එය හැරි කියලා කියන්නන්නේ ම වැරදි කියලා කියන්නන්නේ ඒ ඔබගේ බුද්ධියට දෙන්න ඒ ඔබ තේරුම්ගෙන ඔබ සතු කාරණවා පවුල් ජීවිතය තුළදී වෙනත් පැතිවලින් ආදරය ලැබෙන කාලසිම සම්බන්තා ගොඩනගෙන කාලසීමාව. පුෂපලක් නහිමියන්ට අර මේ පවුල සම ඔබට ඔබට නොලැබෙන ආදරම පිටින් හොයාග යන ආකාරය කාරනම් ඒ ටිකක් දුරදිග ගිය බැඳීම් එක් එය ටිකක් ඇකැන බරපත්තලට පතුරටමගේ බැඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙවල් ප්‍රවේශමෙන් ඒකයිමට කියන්න මොකද හේතු ඒ තුළ ඔබගේ පවල්ජීතය කැඩීබිඳ හිරියම ඔබගේ දරුවන් පීඩාවිඳින් ඉඩ තියෙනවන්න එම නිසා ඔබේ පැත්තගේ සාධාරණ නැති ජම්තාක් දුරට ඒ නිසා මගේ වැරදි කියන්නේ නමුත් ඒ තුලින් තව අසාධාරණයක් වෙන්න වෙන කාටවත් ඉඩ තියන්න එපා. ඒ නිසා පැහැදිලි වශයෙන් ඒ ඔබ තීරණය කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ විවාහක අය ඒ සම්බන්ධතාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒත් එක්කම විවාහ ජීවිතය තුළ හැබැයි වෙනදට වඩා මොකක්දෝ කාරණාවකෝඩ අර තිබිච්ච දැන් පහුගේ අවුරුදු දෙකහමාර පහ වගේ කාලසීමාව තුළ පෞල් ජීවිතය තුළ ගැටුම් කාරී ලෙස ආවන ඒ ගැටුම් පොඩක් සමනය වීමකුත් පෙන්눔 කරනවා. හැබැයි අර ඔබ කරන කියන දේ සම්බන්ධයෙන් පුංචි හෝ ගැටලුකාරි තත්ත්වයක්වත් මේ සම්බන්ධතා කැඩීමේදී යෑමේ තත්ත්වයක් තික්කසාදයක් දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන් කාලයක් මේක. ඔන්න ඒක නිසා ප්‍රවේශමෙන් කරන කටයුතු තමන්ගේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න ඕන 100% තමන්ගේ පවුලට දෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබට දරුවෝ මග හැරේ මේ කාලසීම තුළ. ඔබගේ දරුවෝ දරුවෝ ඉන්නා නම් දරුවෝ මග හැරේ. ඔබේ යුතුයකම් මග හැරේ. අන්න ඒක නිසා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න සම්බන්ධ මොකද අපිට තියෙන හැමදේටම වඩා දරුවෝ කියන දේ වැදගත් එහෙනම් දරුවෝ ගැන හොයලා බලන්න දරුවෝ වෙනුවෙන් ඉන්න ඒ ඒට වැඩි කාලයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න ආදරය කියන කාරණාවලදී ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ එක ආදරයකින් සෑහීමකට පත්විය හැකිද කියන කාරණාව එන මොකද මේ වෘෂභ ලග්නකාරයා පොඩ්ඩක් කොහොම මනමාලයන් මනමාලේ හෝ මනමාලි වෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් අර සුකුමලය සිකුරුගේ ලග්න දෙකෙන් එකක් නෙමෙයි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඔබ ඒ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් අර ආකර්ශණීය පැත්තට යොමුවන වැඩිය නිසා මේ ආදරය කරන වයසේ අය පොඩ්ඩක් තව තව පැතිවල හිත හීලානෑ තැන තැන ඇවිදිනවාගේ තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන කොයි තරම් දුරට යහපද්ද එක බැඳීමක්ත් ඔබට අන්තිම ඉතිරිවෙන්න ඇති වෙන කාලයක් වෙන්න නැතිවෙන්න ඉඩ තියෙන දැන් තියෙයි පසු කාලිනව එක එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙන එක නිසා ඒ ගැන හිතලා ඔබ බුද්ධියෙන් එක හිතකින් යම් කිසි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන මොකද මේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට පොඩ්ඩක් අර උඩ පහළ යන සෙලවෙන මනසක් තියෙන කෙනෙක් ඒක නිසා සැලකීමත් වෙන්න බැඳීම් ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ අවංක වෙන්න. එහෙමනම් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමා තුළ සෙම් රෝග බහුල වීම යටිබඩ ආශ්‍රිත මෙහෙමයි ඒක ආහාර විශේෂයෙන් කියලා අපි කියමුකෝ ආහාර විෂවීම අජීර්ණ තත්ත්වයන් ඇතිවීම ඔය වගේ කාරණාවල් ටිකක් පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සෙම රෝගේ ඔබ මේ සුළු දෙයක් ලෙස කොට දෙන්න සැලකුවාට මේ පොඩ්ඩක් ඔබට මේ පීනස් තත්ත්වයක් හෝ ටිකක් උඩු දුවන රෝගී තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කර විශේෂයෙන්ම හිස බර ගතිය නිතරම තියේවි. එය තුල ඔබට කේන්ද්‍රියම වැඩි වේ. යන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙන තැන්. ඒ නිසා එහෙනම් පොඩි රෝගී තත්ත්වයක් වුණත් මේ වෙලාවේ ඔබ වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේ කාල සීමාවත් පොඩ්ඩක් නරකයි. ඖෂධ හිඟ තියෙනවා. ඒක නිසා අර නියපොත්නේ කරන තියෙන පොරොවෙන් කපන්න යන තත්ත්වයට නම් යන්න එපා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න මේ ඔබ මේ සුළු සුළු තත්ත්වයන් වලට මුලින්ම මුත්‍රාශ්‍රිත සම්බන්ධයෙන් විෂවීම් විස බීජ ඉදිරිගත වීම මේ වගේ දේවල් තියෙන නිසා ඔය ඔය ඕවට සම්බන්ධ තියෙන අපේ ආහාර ක්‍රමවේද මේ සිංහල හෙළ ක්‍රම ඇතුළ තියෙන මේ හැම දෙයකම මුලින්ම කිසිම හානිය නොවන විදිහට පාවිතන්න ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ ආහාර පාන ඒ වගේ ඖෂධ ගන්න. එතකොට ඔබට නිරෝගී වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ කාරණාව මගැරුණයි කියන්න මොන මේ දළු දරු පිළිසිඳ ගැනීම මේලාවේ ඔබ දරුවේ බලාපොරතුන වෘෂභලක් හිමියන්න මෙන්න මේ කාලසීමතුවල දරු පිළිසිඳ ගැනීමවලට ඉතා යහපත් කාලසෙමනිදා ඔබයි පවුලට අලුත් සමාජයක එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු හිටියන මෙන්න මේ කාලය තුළ උත්සා කරන්න එය සාර්ථක වෙන මේ වසර ගානක් දරුවෝ නැතුව හිටියයට උනත් ෂ ලග මෙන මේ කාලසිම තුල ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ප්‍රතිකර්මය දන්න ඔබට පුළුවන් මේ වෙලා දරු පිරිසි ගැනීමට හොඳ ඉඩකඩක් තිබෙන කාලසීමාවක්. ඉතින් ඒත්තකම මම මේ පුංචි පිළියම් ටිකක් කියන්න යන්න මේ මාසය ඉදිරි කාලය යහපත් කරගන්න මේ මාසේ ආරම්භෙන දිනේ. සමට ඔබ මේක අහද්දී සමට පලද පහු වෙලා දින පුල යනට ඒ ඔබ හදස පහුද හරි කමන්න කර නැත ඊළඟ මස පලඳ හරිදන් කරන්න මොකක්ද ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබ උදෑසරම අවදියන්න සාමන උදේ පහටතර අවදි වෙන්න ඔබ පොඩක් බලාගන්න මේ සූර්ය උදාවෙන දිනේ පළවෙනිද මට මට ඇත්තටම බලාගන්න බැරුව ගියා. ඒ නිසා මේ සූර්ය උදාන දිනේ ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඒ ඔය පෙරවරු 6ට ආසන්න වෙලාවන්නේ. ඊට පැයකට විතර කලින් අවදි වෙලා හොඳට පිරිසුදු වෙලා. ගෙදර ලිප දැල්වලා කිරිබතක් සකස් කරන. ඒ ඔබම කරන්න ඕනේ. ගෙදර අයත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න. කිරිබත සකස් කරලා මේ කිරිබත අනුභව කරන්න. අනුබද කරලා අර සූරය උදා වෙන මොහොතේ. ඔබ මුලින්ම කොලයක් ගන්න කොලයක් කරන් මේ ජුනි මාසය නම් මේ ජුනි මාසයට අවශ්‍ය කරන ඔබ බලාපොරොත්තු වියදම් මොනවාද කියලා ලියන්න. ආහාර සඳහා මේ පමණ ඔබට දැන් පහුගිය මාසය වලින් අත්දැකීම් වලින් පුළුවන් ඖෂධ සඳහා වෙනම එහෙම නැත්නම් ගමනාගමනට වෙනම වෙන විනෝද කටයුතු වලට වෙනම ඇඳුම් පැළඳුම් වලට වෙනම ඔන්න ඔය හැම දෙයකටම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙනම නොවා කැටගරයිස් කරන්න සකස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එකතුව ගන්න. එතකොට ඔබට මේ මාසය තුළ ඔබට අවශ්‍යකත වියදම කොමක්ද කියලා සරල ආසන්න වශයෙන් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබ මෙය හිතේ තියන්න සූර්ය දෙවියන්ට නමස්කාර කරන්න සූරය නමස්කාර කරන මේ සූර දෙවියෝකිවවාම සමරුගය මොකද මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ මේ දෙවියෝ කියන්නේ මේ දෙවියෝ කියන වචනේ අතාරෙන්න්නකෝ සූරය කියන දෙෙන් මතනේද මේ ලෝකෙම රඳා පවතින්නේ මේ සූර නැත්තන් අපිට මේ ශාක තුළ ආහාර නිපදීම සිදන ප්‍රභාසංශ්‍රේෂණ ක්‍රියාවලිය තුළින් වෙන්න එහෙනම් අපිට සියල්ල දෙන සූරයට දෙවියෝ කියන්න ඉතින් සියල දෙනගෙන තිහෙන සූර්ය දෙවියෝ කර ගැටලුවන්න එහෙනම් ඔබ සූරය නමස්කාර කරදි අධිෂ්ඨානයක් කරගන්න මට මේ මාසය තුළ අවශ්‍ය කරන මේ මේ තියෙන මගේ වියදන් ටික මේට අවශ්‍ය කරන ආදායම මට ලැබෙන්න මට මේ දේ කරගන්න මං කරන රජ රැකියා ව්‍යාපාර කඩ තුළින් මෙය කරගන්න ලැබෙන්න ඔන්න ඒ වගේම මට පමණක් නොවේ මේ අන්න අයටත් මේ නරකක් නැතුව මේ අඩුපාඩුවක් නැතුව මේ මාසය ගෙවගන්නත් ඉදිරි කාලේ ගෙවන්න ලැබෙන්න කියලා හරි ස්වාධීන ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. හැබැයි ඉතින් ඒක කරන්න නිකන් හිටිය කියලා දන්නේ ඔබ කටයුතු කරයන්න ඕන ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරයන්න ඕන ඔබගේ රැකියා කටයුතු කරන්න ඔබගේ අනිත් අනුත් කටයුතු කරන්න හැබැයි ඔබට හිතා ගන්න බැරි ආකාරයේ මාසය ඔබ ගැට ගහගනි මේ ඉතාමත් විශේෂිත කාරණාවක් මම පුද්ගලික අත්හදා බලලා සාර්ථකච්ච කරනවා. ඒ වගේම දැන් මාසක කීපයක් තිස්සේ කියලා කියලා බොහෝ දෙනෙක් කරලා ඒ සාර්ථකත්වය අපිත් එක්ක බෙදාගෙන තිනවා. දැන් ඉඳන් මෙය ඉතා ප්‍රායෝගික කාරණාවක් කරන්න. ඒත් එක්කම සතියේ එක දවසක් තෝරගන්න විශේෂම අඟහරුවාදාවක් හෝ සිකුරාදාවක් මේ සෙනසුරාදාවක් වෙනවනම් අඟහරුවාදාවක් හෝ සෙනසුරාදාවක් කරනවා විශේෂයි. ඒ දවස් දෙකේ ඔබ නිර්මාංශ වෙන්න ඕන. හැමදාම හැකිනම් අඟහරුවා සෙනසුරා නිර්මාංශ වෙන්න. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. එහෙනම් ඒ මාසෙන් එක දවසක් තෝරගන්න අඟහරුවාදා කොසෙන්සුරන්න වැදගත් වෙන දවසක් හරි කමන්නේ. යොදාන්න ඔබ එක වේලක් निराහාරව ඉන්න. ඒ වේල මේ බඩගින්න ඉන්න කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න. මේ විදේශගත වෙන්න අයට හෝ කාට හරි එහෙම කෙනෙක් හොයාගෙන වෙන සතෙකුට හරි දෙන්න. ඒ බඩගින්න නිමල ඔබ බඩගින්න ඉන්න. කැම නැත්නම් කැම් පාසල් 20ක් තියන්නේ 50ක් 100ක් දුන්නත් කමන්නේ. වැදගත්ම කාරණාව අර මර්ධන ක්‍රියාව. ඔබත් निराහාරව ඉන්න. මෙය ඔබ දීර්ඝ කාලිනව කරන් බලන මාසෙක එක දවතාවක් මේ ඊටමත් ඔබේ ජීවිතේ අතිශයම වෙනස් කරන කාරණාවක් මේ ඊටාමත්ම පුදුමාකාර දෙයක් වේවි. ඒක නිසා අනේ දේත් කරන්න. ඒත් එකම ඔබ පිරිත් ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායනය කරන කෙනෙක් නම් මෝර පිරිත, සූර පිරිත, කන්ද පිරිත, ඡන්ද පිරිත නිතර උදේ හවා මේ කෙටි පිරින්නේ උදේ නැගිට ගමන්මයි රාත්‍රී නිින්දර පෙරයි ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායනය කරන්නේ. දිවස පුරා නැත්නම් ඔබගේ විව ව්‍යාපාරික ස්ථානය පුරා නිතර ඇහෙන සලස්සන ධම්මචක්කම් පවත්තන සූත්‍රය. ඔබට ඒට අවධාන දෙන්න බැරිුණට කමන්න නිතර ඔබට ඇහෙන්ට සලස්සන්න එන යනට ඇහෙන්ට සලසන්නේ ඉතාමත්ම සාර්ථකත්වයක් ඔබට අත් කරලා දේවී. ඒවගේ මේ අපේ ක්‍රිස්තියානි කිතුුණු කතෝලිකායට විශේෂයෙන්ම අංගහරුවල් සිකරා දින සෙනසුරාදින්න අංගහරුව දසා සෙනසුරාදිනන්නල ජපමාල උච්චාරණය කරන බ්‍රහස්පතින දිනයගල රාත්‍රය කොළහත් දුලත්තර ශුද්ධෝපය ගත කරන්න හැකින එදා නිර්මාංශෝ සිටින්න. ඔබට මේ දේවල් යහපත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තමයි වැදගත් වෙන්නේ හැමදේම. මේ ලෝකෙට පේන පින් කරගෙන වැඩක් නැත. සල්ලි කෝටියක් වියදම් කරලා ලෝකෙට පේන්න කරලා වැඩක් නැහැ. ග්‍රහය රවට්ටන්න කරලා වැඩක් නැහැ. අධ්‍යාත්මය තුලින් ඔබේ ප්‍රතිපත්තිය තුලින් ඔබ ඔබගේ හිතට දැනෙන විදිහට මේ පින් දහම් කරන්න. ඔබට ජයග්‍රහණය නේද? එහෙමනම් වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට මේ උදා වූ ජුනි මාසයත් ඉදිරි කාලයත් යහපතෙන් යහපත උදා වෙන යහපත් සිතුම් පැතුම් සාපල වෙන කාලයක් වේවා. වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට තෙරුවන් සරණයි.